Opa! Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês Mas dessa vez eu tô com um vídeo diferente Eu estou aqui pra mostrar pra vocês Um novo amigo meu que vai jogar O desafio Travessão Mais Eu amanhã Olha ele aqui, ó E aí? Eu vou jogar o desafio do Travessão contra eu mesmo amanhã E como vocês podem ver O cara do canal está aqui do meu lado, olha. Vocês viram o cara? Ele vai jogar o desafio de travessão amanhã, mas eu... Eu acho que umas 5 horas eu vou postar o vídeo. Então, fique ligado aí no canal. E valeu, falou e fui.